creo que en general para la mujer es importante sentirse bien consigo misma. El cuidado, el cabello y todas esas cosas eh, son parte de, cuánto cariño una mujer se entrega a sí misma. Me encanta participar de esto, eh, llega un momento de mi vida en donde en verdad ahora estoy como, no sé si pasando mal, pero en un cambio que era como súper necesario, un reflejo así como para la vida. ¿Qué me gustaría hacerme el pelo? Ay, que brille, que viva, como que se mueva, que sea, que sea como yo igual también, como espontáneo, como más alegre. y decir, sí, esa soy yo, pero es una versión mejor de mí y aceptarlo, eh, es potente igual. Soy una mujer de, de desafíos, la verdad, pero cuando se trata de mi apariencia física trato de no cambiar muchas cosas. Me saca un poco de mi zona de confort, pero me gusta. Así en realidad un día, en realidad redondido Imagínate, llegué en la mañana toda conas y mira cómo me voy ahora. <laughs> No, en realidad estoy feliz. Me voy con el corazón llenito, en verdad.